aviso e, gente, aô, eu tive que usar no clipe também speed hack para eu conseguir mostrar o showcase final e ainda por cima eu meio que fiz corte. Então, se vocês verem é, o test mode e também a postagem porque eu cortei, né? Bruh. No!